de dizer decoar. Vamos demarcar, vamos demarcar, decorar é a terra sagrada. No morro do bexiga a raça dorme em paz, mas cá embaixo os colegas de maloca, quando começa a sambar não para mais. tempestade destrói é preciso reformular e reconstruir do ponto de vista da arquitetura. Quando nós começamos a comprar aqueles terrenos, um por um, por um, por um, por um, era com a intenção de mais tarde fazer alguma coisa extraordinária, mas hoje não. sabia que o projeto era tão extraordinário assim. É muito melhor do que qualquer coisa que você previu. Se agora você podia pensar, mas eu não estou fazendo porque o terreno é, pode me dar problema. É uma infantilidade deixar aquilo ali parado. É. Uhum. Né? <laughs> Por quê? que você vai ganhar, o que eu vou ganhar ficar parado. Vamos resolver isso, vamos ver de que maneira. É, é a solução que a gente só encontra até agora é trocar. Se depender de nós, nós vamos trocar. Porque ficar parado para quê?